Bueno, lehen aldia da Euskal Estatuari buruz egiten den eh, ikerketa kuantitatibo bat, ez Euskal Herri osoa hartzen duena, eta ikerketa honetan ba inkesta bat egin dugu, eh, Euskal Herriko 7 lurraldetan. Eta ikerketaren helburu bat da jakitea zein dan Euskal Estatu balizko Euskal Estatu bati buruzko jarrerak eta pertsepzioak e, eh, ba, bueno, ikustea Euskal gizartean, ez? Honek eh, datuek erakusten digutena da e, Euskal Herri osoa kontutan hartuta populazioaren uneko berrogeia egongo litzatekela Euskal Estatu bat ezortzearen e, sortzearen alde. Lurraldeka ikusten baldin badugu, analizia egin dugu baita ere Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Iparra Euskal Herrian, ba, ezberdintasunak ikusi egiten dira, ez? E, EAN e, aldekotasuna handiagoa da, berro, euneko berrogei hori baino altuagoa da, Nafarroan antzekoa da, uneko berrogei bat da, eta gero Iparra Euskal Herrian nabarmen txikiagoa, ez? Uneko hogeita sortzi bat e, inguru. E, Honek erakusten diguna da, lehenik eta behin, e, ego Euskal, Herrian barkatu gehiago direla, alde daudena kontra daudera baino. Eta gero hor baukagu euneko gehi bat, ez duen erantzuten, eta ez dakiela. Ez orduan euneko gehi horretan, egongo litzateke, ba bueno, <clears throat> jarrara aldaketa baterako posibilitate bat, bai, aldera, alde bihurtzeko edo kontra edo kontra bihurtzeko, ez? Beraz, ikusten duguna da, e, sintesi batean, ez? Euskal Estatuaren aldeko jarrera Euskal Herrian euneko berrogeia dela, EAN handiagoa dela, Nafarroan euneko berrogeia ere mantendu egiten dela, eta iparraldean e, eh, euneko hogeita sortzia.